Cześć, cześć, cześć, siemanko, z tej strony ja, Antek i dzisiaj gramy sobie w Bedwars i niestety przez moją głupotę zniszczyli nam łóżko, sorry, przedek tak się zaczyna odcinek, ale... Mm, o, dobrze, że się zniszczyło. To może zaczniemy, chciałam wam powiedzieć, o nie, czekajcie, mam jakiegoś mm, system, halo, Minecraft, godowna, O jest, tak. I co mam dzisiaj w planie, żebyśmy zrobili? O, chyba na tej mapie to... A nie! Czyli tutaj jest to, o czym ja myślę. O tak! Czyli zrobić tutaj taki wielki mur, tylko nie wiem, w którym miejscu są te mm, już blokady, bo jeżeli były blokady od razu, o tu, tu, tu, o, tu gdzie jest ten mur, to by to tam mnie nie wyszło, więc by było trudno. Więc czekamy aż nam się załaduje. O! Już nas strzelają, bo chciałam powiedzieć jeszcze, że gramy na wersji z pistoletami. Więc dlatego są takie bardzo fajne rzeczy. A ja muszę coś zrobić, czyli zebrać golda. Y, niedługo też może będzie odcinek z Robloxa, jak mi się uda. Ale nie wiem, jeszcze się zastanowię. Czekajcie. Wezmę sobie to i weźmiemy... O, o widzicie, dosyć mam dużo lagi systemowe z powodu, że mam bardzo słabego laptopa, a ja lecę na emeraldy. Wolę ryzy... Jak się to mówi? Osłaniajcie mnie! Osłaniajcie mnie! Osłaniajcie mnie! Osłaniajcie mnie! Nie, zginąłem, a ja miałem o nie, jak zgadnę już ten ktoś mieczol wziął, tak? Uwaga, mieczol. Dobra, final kill jest. Czyli mogę iść do nich. Dobra, osłaniajcie mnie. Nie wiem, czy oni w ogóle mnie słyszą. O nie. O nie, nie, jest dosyć źle. Kanton. No nie, moje już są nawet słabe. E, słuchajcie, trochę mi nie wyszło. O, widzicie, że tutaj nagrywam. Mm, tutaj widzicie moje stare nagrania. O, na przykład nagrałam dzisiaj kilka nagrań, lecz te nagrania są stare dosyć. Więc... O nie, muzyka się włączyła. Nie lubię jej dosyć dużo lagi z tego Minecrafta, więc jak będziecie mieli mnie bardzo słabo słyszeć przez ten dźwięk, to napiszcie w komentarzach, ale ja do bezpieczeństwa jeszcze wyciszę ała moje uszy, bo jestem na słuchawkach, więc yy, przepraszam, że też czasem za dużo gadam, ale nie roznoszą trochę emocje. Yy, ojej, czekajcie, dalej się jakoś tam. O, tak sobie troszeczkę wylecieć podjaśnię. Czekajcie, patrzę ile mam w ogóle baterii, bo mi będę sekundzie laptop. O nie, laptop ma dwa. Jak, jak widzieliście mojego Teamsa, to no, ja kiedyś wrzucę właśnie tam mam mój link do Teamsa, jak chcecie. Okej, okay, mam tyle i idziemy teraz po, po to. O, czeka, a nie, o, czekajcie, to sobie, a nie, tu mam jeszcze, to pójdę jeszcze po to pójdę jeszcze po Irona i wezmę jedno i na przykład wezmę, e, zostawię na przykład Firebola. O, mam pomysł, patrzcie co zrobię. Zostawiamy trochę wełny tu, mieczyk zostawiamy i jak na przykład Firebola mi zniszczą, to okej. Okay. Ale najpierw zanim weźmiemy Firebola, to idziemy na spacer. Czyli idziemy na na Musimy zrobić lekkie ukoniki. Ting ting. Mnie brakuje mi, słuchajcie. Firebola mi zniszczyli, ale może coś będzie w skrzynce. Patrz, lecimy. Co się skrzynce? Pustka. No jest coś, pustka. Czekajcie, albo nie. Albo nie czekajcie. Przepraszam, jak ten odcinek będzie hen, hen, daleko, jak wiecie, mój Boże, to jest 4.28. 2020, ale sorry, bo mi się nie chce tego, jestem tak leniwy, że mi się nie chce tego wyrzucać kolejnego dnia na etyn. Wiecie, mm. patrzę ile jeszcze mam czasu? 7 minut, to mam pomysł. Jak będzie 10 minut, to przerwę i nagram Minecraft, będzie to się chyba nazywane Minecraft, a potem Minecraft 2. Więc KBW. Ja się skończy nagrywanka. O, dobra, to idziemy. Mamy? Mamy. One nie. A, nie, spoko. Dobra, KPW. Yy, ta, ta, ta, ta, ta. To. To tu. To tu. I to tu. O. I na razie mam dosyć dużo wełny. O nie! Czerwoni się przytulili do nas, ale ja się od nich odpędzam. Jestem akryszko. jak ja to mówię, jestem demokracja w Polsce jest o nazwie brak koloru czerwonego. Co ile będzie? O nie, czerwony. Kusać, kusać. 5, 4, 3, 2, 1. Szybciej, spadnie. Jest element, kopie diamenty, kilo przeklęty. Mm-hmm. potrzebujesz się O, o nie, chyba zaraz mi się przerwie nagranie. To dobre. To jak co, to ja zaraz nagrywam 5, 6, 7, 8 i teraz przerwa się nagranie. W te.